他今天干嘛？今天是谁的生日？我的生日，是我的生日。今天是你的生日。 <laughs> 今天是我们的好朋友赵小棠的生日。然后我们，我离远点呢，行吗？今天可以。我们今天现在就是离远，暴露出我们宿舍很脏。 <laughs> 哦，你看你脸大对不对？就是我们现在要给他一个惊喜，叫什么？surprise。 再叫上我们几个好朋友。好了，有一位好朋友来了，快点，我们在录开。我们在录开场白。Hello，好官方。啊， <laughs> 我们去了。然后我们等会还要去接另外一个朋友，他真的妆发时间非常的久，我们已经等了很久了，等了黄花菜都凉了。太晚了，刘雨欣，那我们就去找他了。嗯，拜拜。 天呐，刘雨欣真的，她妆发时间太久了。我们现在准备拿完蛋糕，对，我们先拿完蛋糕，然后去抓她。我们先去拿蛋糕，你们走在我后面吧，这样我能拍到你们。嗯，快乐哦，提子姐，来来了，这个是我斥巨资给她买的超贵的蛋糕。哎，我不对，我这两个是，我这个是留给你们吃的。 哦，对，他说我啥？哦，我跟你说，哦，我也没跟你说。他没办法，他不来的那种卡，我们已带走了。行，谢谢，走。宝贝们，走。走吧。孔雪儿，怎么落了一个人？没有电，我这个电池没有电。哈哈哈哈！我就跟你说，得有电。了。有电，没有电，我家有电，有电，有电。那你先别记录，我们现在先在宿舍用这个。 大家好，我们现在已经到达了赵小棠的拍摄的地方。哎，在那边，丁丁，走哪里？我来吧。然后我们现在就要去了，已经是很久很久没有来外面了。看看开心的同学们，开心吗？被发现了吗？什么被发现了？你刚刚不是说害怕？ <laughs> 来这儿。哇哦，还不错啊，我们两个。 怎么有人乱入？ <laughs> 好好好。